Борисполь 2,5 бікона, 2,5 білого тонкого. Харків 4 бікона. Київ. Сало з голови і сало зі спини. Київ. 3 бікона. Дніпро. 10 тонкого, 1 бікон. 10, ну, не толсто, да? Так, це Київ під вопросом десь пропало і Борисполь. Со спини і ще щось. Коротше, це нам треба, що я перечислив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. На 7 чоловік нарізати повністю сало на відправку на нову почту. Ми нарізаємо зараз, хто скільки заказав. Там заказали і обрізки, ну то вже друга історія. Галяшки то теж вже друга історія. Тому що о, одна муха. Опа, і вже нема мухи. Коротше, зараз понарізаємо кому скільки треба і підсалюємо, воно охлаждається, потім засалюємо його хорошо, воно ночі лежить і рано утром завернуте в бумажку, в коробочки, робимо відправки людям, хто позаказував. Сьогодні у нас кантур. Як я казав, після 120 вони трошки наганяють сало. Ну тобто сальце сьогодні є. Ну скільки тут? Спина, та нормально, два з половиною пальчика буде. І один підписчик мені написав, привіт тобі, ложи доску не вдоль досками до себе, не отак, а отак. Так і робимо. Так, сьогодні спину будемо не так, як обично, а отак ось на три, да? на три квадратика. Щоб удобно було посилки за ящички. Ну ось отаке. Ну, хороше. Пожалуйста. Це все ми потім розложимо, його на намарафетимо і будемо відправляти. Також хтось написав біля шиї. Біля шиї тобі попадеться з отакою дирочкою. А, це цим біля шиї, так? Да? Ні, не попадеться ти, це другий вже прийшли біля шиї. Я його... Без дирочки. Без дирочки. Я його віддільно. Ну все, це так, да, наверное? Так, дальше. А ми вже зараз потім по. Ага. Чик. Чик. Це сюди. Із задків. статків. Сюда. Сюда. Давай так, наверное. Та шку... Перепік так, що аж шкурка долетіла. Кому сала не хватить цей раз, то ми перезвонимо чи як, ну, що не хватило на наступний раз. А може зробимо що чуть менше, а потім Так, подчеревок. Подчеревок нарезаем лентами, а там уже поделаем ленты так, как есть. Пошла тяжелая артиллерия. заказів дуже багато, а що кабанчик то один. І желательно, хто дзвонить заказує зарані, бо воно ж записуються люди зарані, бо в нас вже сьогодні ріжемо, а то вже дзвонять, заказують. Ну, ви ж заказуєте не в останній день. Ми як ріжемо, у нас вже воно все розписане. Ми вже ріжемо його по записі. Дивіться яке. Красиво, да, отлично. Так, і самий неудобний кусок ми робимо так, не спіша. так сюда. Я думаю, це хватить, давай, щоб не щоб воно спокійно. Не то саме, не. Саме перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. І неудобний кусок. Восьмий, дев'ятий. Отак. Деякі красунці. І грудинку, Да? Да. И гру... Давай її на три. Чи на дві? На дві лучше. Сюда. раз и сюда два. Есть грудинка. Ну так, це біля шиї все віддільно. костики вирізані віддільно, галяшечки віддільно, відбивні віддільно, шиєчки віддільно, лопатки віддільно. Грубо говоря, раз, два і обчелся. Коротше, отак, друзі, кому треба буде сало, зарані дзвоніть. Я це зараз не буду казати, е, бо пройде півгода чи год, цей ролик будуть дивитися і будуть по цим ценам дзвонити. Лучше дзвоніть, кому треба, це не скажемо. Ну, взагалі на на суботу, субота у нас буде 17 число, на 17 число е, м'я, е, сало з м'ясом по почерьовок. 145 гривень. Сало обичне зі спини, ну ми його називаємо обичне, тонке, ну воно сьогодні не дуже і тонке. 80. М'ясо. Ошиєк 185. Отбивна 165. Лопатка 145. Задки. Тоже 145. Ну отакі в нас ціни. Галяшки 59. Отакі в нас ціни. Це на, бо може на будущее, хто буде дивитися, це на... 17 число сентября. Ребра 135 гривень. Вот такие вот внутренние вырезки. 170. Называют у нас их м'ясо різника. Ну, мы вже их понаедались, поэтому. Ну, все равно одну половинку ошийка мы оставим собі и будем завтра жарить шашлык будемо їсти шашлик. Ми і дядя Саня. Коротше, отакі в нас діла. Всім спасибо за внимание. Всім за все спасибо. Пока.